کپا سے باں رسول ہا کا ترجمہ حسینیات کا صاحب محبتوں کا آشیاں تو نبی کا زیب و زین ہے تو علی کا نور کنور ہے فاطمہ کے دل کا چین ہے